Stabilizasyon ekip liderinin dikkatini. Hizmet dışı bırakılmış birimlerin takviye, ödül veya ortadan kaldırma işlemi için delize beden sayım rasyosuna bildirin. Kara birimlerinin dikkatini görev başarısızlığı kalıcı dünya dışı sürgün göreviyle sonuçlanacak. Kod hatırlatıcısı, fedakarlık, hırtılaşma, kıskaç. Pode saber você.